Herkese selamlar dostlarım. Ben İmircan ve bugün sizlerle beraber e, Rogol oynuyoruz. Yanımda Astral'dan olan bazı arkadaşlar var. Hoş geldiniz gençler hepiniz. Bak gitti re attı yine. Aga bilerek mi yapıyorsunuz? Tamam. Gençler bugün e, Astral'den bazı arkadaşları topladım ve vs atacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirsiniz de like atmayı unutmayın. Şimdi abi buradaki herkes bir arenaya gelsin. Canlarınızın full olması gerekiyor arenaya gelmek için. Arenaya geldikten sonra abi herkes aşağıda sıra olsun. Yani benim yanımda yine sıra olsunlar. Ee, gençler şöyle bir şey yapacağım. Bazı arkadaşların kagunesi kötü olduğu için mesela takikle diyeyim ki Tolka'yı şey yapacağım. E, takım yapacağım. Öyle. Çünkü adaletsizlik olacak. Abi gelin gelin. Yusuf çok bilmediği için Yusuf'ları yani Yusuf'u da ezik tarafına aldım. <laughs> Yusuf. Ha ha ha ha. E, Yusuf'ta Ginkui var ama gençler Yusuf oynamayı bilmiyor. Ya yapma re çekme artık re çekme. Gelin abi gelin lan <laughs> tamam vs atmayın vs atmayın gelin abi gelin. Tamam abi herkes yukarı gelsin ya o zaman. Herkes bir korunaklı alana gelsin. Korunaklı alan ne ya? Safe zone'a gelsin işte. Reset çeksin abi herkes. Herkes bir reset çeksin. Bir reset çekin canlarınız yenilensin. Bu safe zone'dan çıkmak yok. Bak safe zone'dan çıkmak yok abi. Safe zone'dan çıkmak yok. Herkes reset çeksin safe zone'a gelsin. Temas. Kapatın abi bak. Herkes kaguneleri, queen kuyeleri kapatsın bir. Herkes kapatsın. Şimdi abi e, vs attıracağım. Bakın ilk olarak mesela takımları belirleyelim. İlk önce mesela Yusuf'la şey olsun. Yusuf'la kim olsun? Ee... Ben güçlüyüm. Yusuf'la Alper abi karşıya geçin. Yusuf'la Alper karşıya geçin. En karşıya gidin kanka. Yusuf'la Alper. Alper sen de git kanka. Onların karşısında e, kim olsun? Umut'la bak Umut'la Charlie. Charlie burada mı? Charlie yok mu? Çıktı mı? Tamam Charlie çıkmış. Muhittin. Muhittin senin. Muhittin. Char şey Charlie diyorum. Ee, Umut'la Muhittin. Aşağı inin abi. Aşağı inin. İnin inin inin. Birbirinizi Alice'dan çıkartın. Birbirinizi Alice'dan çıkartın abi. Çünkü vs açacaksınız. Alice list alalım. Alice liste sadece Muhittin 280 Kaç kanka? Yok. Muhittin 89. Onu ekleyeceksin. Hayır FFA değil. Muhittin gel buraya. Muhittin gitme. Muhittin. Gel buraya. Muhittin. Umut Kayra'yı eğli sal. Ee, Umut sen de Muhittin'e eğli sal. Karşıda Alper'le e, Yusuf PvP YT'yi Alias'tan çıkartın. Onlarla vs yapıyorsun. Tamam kanka çık sorun değil. Tamam. 3 ee, üç kere alan yok tövbe 2 kere alan kazanacak dostlarım. Hadi. Şimdi buradan izleyeceğiz. Evet abi. Go. Evet gençler go. de biter. Yusuf hadi bakalım. <laughs> Yusuf çok oynayamıyor bu arada dostlarım. Ee, <laughs> kaybederse yapacak bir şey yok. Evet Yusuf GG oldu. Temas çık temas. Temas çık yukarı. Bu arada ee, Mustafa sen şeyle... Lan dur dur Yusuf dur Yusuf ne yapıyorsun Yusuf? Öldün sen. Kanka öldün. Öldün ya bir daha gelme. iki kere alan olmuyor muydu canım arkadaş Kankam iki, iki el atacaksınız dedim. iki kere alan dedim kankam. Kankam yok yok. Tamam abi öldürün şimdi <laughs> Mustafa'yı da. Mustafa'ya bak aga be. Mustafa hiçbir şey yapamıyor. Tamam. Şimdi 1-0 e, Umut Kayrı'nın takımı önde. Şimdi abi bir daha gelin. Bir daha aşağı inin. Alper'le Yusuf aşağı inin abi bir daha. Kankam aynısınız yani. Bak şu an Taki yani şey Ginkui Taki'ye alır. Abi geçin karşıya yine. Geçin abi karşıya. Geç geç karşıya geç. Bak canınızı yenileyin karşıya geçin. Bak canınızı yenileyin karşıya geçin. Aynen gelmiyor gelmiyor. Yusuf anlamadığı için şey yaptı. Şimdi iki el ya abi. <coughs> Bakın tamam. Şimdi yine atacaksınız. Go abi. Başlayın go. Go. 1-0 Umut Kayralı'nın takım önde ve Mustafa sen çok hata yapıyorsun bu arada haberin olsun. Sen Ken, Ken 3 kullanıyorsun kanka. Ken 1 kullanman gerekirken gidiyorsun Ken 3 kullanıyorsun. Evet. Bakalım. Yusuf bu arada sana önerim var kanka. ERF. Hatırlatayım bak komboyu. Yusuf E at. Hadi Yusuf yapabilirsin. Biraz dojla. Yusuf ne yaptın Yusuf? Yusuf sakin ol Yusuf. Yusuf'a gençler öğreteceğim daha. O da daha yeni başladı. Aynen adamları tutmadan yere vurma kanka. Evet Yusuf öldü ve e, Mustafa Alper de öldü. 2-0 Umut Kayrı'nın takımı kazandı. Umut Kayrı'nın takımı abi şu tarafa geçebilir mi? Şu tarafın tepesine ama tepeye. Tepeye geçsinler. Bu video biraz uzun olacak dostlarım. Ee, tamam Yusuf kanka siz de şu tarafa geçin. Şu tarafa geçin. Bak karşıya. Çık abi çık çık çık çık çık. Hayır daha bitmedi. Yukarı çıkın. Oranın yukarısına çıkın. Yukarısına. Yukarısına çıkın. Kayra. Eee... Şöyle yukarı çık. Ya Mustafa. Mustafa geri zekalısı. Çık şu yukarı. Tamam. Muhittin sen de çık. Muhittin çık aga. Ee, bir dakika. Kayra. Tamam abi Kayra ile bak Umut Kayra ile e, Muhittin yukarıda kalsın. <laughs> Yusuf ne yapıyorsun? Yusuf yapma Yusuf. <laughs> Yusuf yapma. Tamam. Şimdi temas insin. Temas in. Kavunlu karpuz takımsınız. Temasla kavunlu karpuz takım. Ya Mustafa gitsene sen kaybedenler yerine. Burada ne işin var? Mustafa bak cidden yemin ediyorum bozukluk yapma şu karşıya geç. Evet. Sonra eee Cool in. Cool in. Bir de senin kanka. Tamam. Cool'la da editör Emirhan takım. Karşıda Tamas ile ee, kavunlu karpuz takım. Birbirinizin isimlerini alın abi. <coughs> editör Emirhan. Kanka editör Emirhan. Birbirinizi el salın. Cool Gamer'la editör Emirhan. Birbirini el alsın. Temasla da kavunlu karpuz birbirinizi el salın dostlarım. Şimdi İki kere kazanan bitirecek. Haberiniz olsun. Bu arada Mustafa Alper e, devam ederse eleyeceğim bak. Yapmayın abi. Kaybedenler daha en sonunda FF'a atacaklar. Haberleri olsun. Ee, başlayın abi. Başlayın. Go. Evet. Çok güzel bir kapışma. Bu arada Cool Gamer biraz kaybedebilir çünkü kendisi Sesovolu çok oynayamıyor. Keşke koşu ile gelseydi. Evet zaten gitti galiba. Gitti lan. Öldü adam. Evet. Teması almaya çalışıyorlar şu an. Yok temas, teması değil. Emirhan'ı almaya çalışıyorlar. Bakalım Emirhan verecek mi yoksa alacak mı? <laughs> Kanka komba. Evet Emirhan güzel vurdu. Emirhan Taki'yi eledi. Emirhan Taki'yi eledi. Bakalım alacak mı? Kanka keşke çıkarsaydın yapacak bir şey yok. Eğer bu eli alırsa bakalım kim alacak? Ve temas mı yoksa Emirhan mı? Hadi bakayım. Temas mı Emirhan mı? Evet Emirhan Kagune değişikliği yapıyor ve temas kazanıyor. Bu eli tabii ki de kavunlu karpuz ve temas kazanıyor. Hemen res çeksinler. Hemen res çekin. Hemen res çekin. Ee, Emirhan, Emirhan Hemen gel abi Cool Gamer yanına. Gel gel gel gel Cool Gamer gel. Heh tamam. Emirhan onu kapat kanka onu kapat. Onu kapat ya biri aç en iyisi. Şerif çık sen yukarı. Şerif sen yukarı çık. Evet gençler ikinci vs'niz başlayacak. Şimdi şeyi bekliyoruz. Ee, temas gelsin. Temas hadi temas. Temas nerede? <clears throat> ee, bir dakika temas oyundan çıktı galiba. Kankam fark etmiyordu. Keşke gelseydin. Temas gel abi. Evet temas geç karşıya temas geç karşıya. Geç geç geç. Başlayın abi. İkinci VS'niz ve son VS'niz başlıyor galiba. Bakacağız kim kazanacak dostlarım bu eli. Ee, çok videoyu uzun tutmak istemiyorum. Adam. Evet arkadaşlar. <laughs> bir tane bip sesi koyacağım <laughs> abi. Burası bip sesini hak etti. Ama kim açtıysa onu banlayacağım bak ha. Yusuf sen açtın değil mi? Yok ben açmadım sana yemin bile edebilirim. Tamam oraya sansür koyarım <laughs> sorun yok. Evet. Ee, Oğuz tek kalmış. <laughs> Yusuf tüm ses botlarının sesini sustursana kanka. tamam. Evet abi bu ve Seydi şey kazandı. E, kavunlu karpuz ve ee, Temas kazandı. Temasla kavunlu karpuz yanıma gelebilir misiniz abi? Abi gelin gelin. Temasla kavunlu. Gelin abi yanıma. Şerif sen yukarı çık. Şerif sen niye geliyorsun? Gelin abi sizler de kazananlar bölgesine gelin. Kazananlar bölgesine gelin. Temas. Burada kalın bak. Burada hareket etmeyin. Ee, Oğuz. Oğuz bak Alper. Bak Alper kaşınma abi git şuradan bak git. Tamam deme SA falan. Ee, Oğuz neredesiniz? Oğuz. Tamam Oğuz Demirhan da buraya gelsin. Oğuz Demirhan da buraya gelsin. Kankam gitsene. Sonra de sonra de. Şimdi deme. Videodan sonra de. Kanka siz de burada kalın. Yusuf'la Mustafa da buraya gelsin. <clears throat> FFA'yı kazanan... Ee... Tamam öyle yapacağız zaten. Bak Mustafa Devam etme Mustafa yapma. Şimdi Şerif ile ben atacağım. <laughs> Evet Şerif ile ben atacağım. Şerif karşılamaya geldim. <laughs> Hadi bakalım. Şerif geç kanki karşıma. Geç geç karşıya geç oğlum karşıya. Evet bakalım Şerif mi alacak ben mi? Go kanka. 2 olan kazanır. Ne yaptın lan? <laughs> evet gençler. E, Şerif'i 1-0 aldım. Şerif. Gel kanki. Tamam hadi he hey, tamam. Gel. Gel tamam hadi bir daha gel bir daha gel. <laughs> Go kanka. Oha lan düz geldi bildiğin. Evet gençler Şerif yok oldu gördüğünüz gibi. Ee, F'si tuttu ama ben de kazananlar bölgesine geçiyorum. Şimdi kaybedenler. Kaybedenler. Kazananlar burada kalsın. Kaybedenler. Kaybedenler bir aşağıya gelebilir mi abi? Kaybedenler. Herkes bir arenaya gelebilir mi? Bak kaybedenler diyorum. Temas aşağı atlıyor. Temas gitsene çocuğum. Şimdi. Abi. Ee, kazananlar. Ay işte kaybedenler. Kazananlar bir serverdan yok kazananlar serverdan çıkmasın pardon. Kaybedenler bir reset çeksinler canlarını yenisinler yenilesinler. Kaybedenler bir canlarını yenilesinler. VS açacaklar ve kazananlar bölümüne geçecekler. Bu arada kazananlar e, Discord'da SS olarak paylaşılacak haberiniz olsun. Şimdi kaybedenler herkes birbirini Elis'ten çıkarsın. Herkes birbirini Elis'ten çıkarsın. Yok kanka hayır hayır geçme. Artık onunla kazan şey yaptın. Aa bak aşağı atlarsanız kazananlar aşağı atlarsanız size kaybedenleri alırım bak yapmayın. Sonra da banlarım size Şimdi abi herkes birbirini çıkardığına göre VS başlasın abi. FFA başlasın. Hadi bakalım. FFA başlasınız. Bakalım kim alacak? Beni beni öldürme gerizekalı. Ben ben iz, ben sunucuyum. Ben moderatörüm. Evet bakalım 5 tane kaybeden var ve Yusuf öldü. Yusuf öldü bence. Çık yukarı. Evet. Yusuf bir daha atlama bak. Bir daha gelme. <clears throat> evet. Şerif güzel tuttu. Şerif çok <laughs> güzel tuttu Oğuz'u. Mustafa çık Mustafa çık Mustafa gerizekalısı çık Hadi bakalım. Evet Umut, Umut diyorum pardon. Emirhan ile Cool Gamer kaldı. Şerif çık kankam Şerif çık. Şerif çık. Kaybedenler tarafına çık. Öldün ya çık. Evet. Oğuz kazandı ve Oğuz'u da kazananlar tarafına alıyorum. Kazananlar bir aşağı gelsin. Kazananlar. Kazananlar aşağı gelsin. Sıra olun abi. Yan yana sıra olun. Kazananlar yan yana sıra olun. Kankam Kazananlar yan yana bir sıra olsun. Kaybedenler şu an isterse de serverdan çıkabilirler. SS'inizi çekiyorum. Herkes en son Kagunesini açsın. En son Kagunesini. Açın abi açın. Şerif çık kankam. Şerif çık tamam mı? Evet. SS'inizi aldım dostlarım. Ee, sizi duyuruda kazananlar diye paylaşacağım. Şimdi abi herkes birbirini öldürebilir. Ee, neyse dostlarım bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Aşağıdan Team Forever'a da gelebilirsiniz. Yani Forever Unity ben Team... Adamı... Bana bulursam anne... Mikrofonundan yapıyor. Neyse e, kendinize bakın. Botun Hoşçakalın. mikrofonunu açmışlar. Bay bay. boy up with every talking. I do what I want